har alldeles nyss spelat in en Jämtlands en jämtländsk polska som är jättefin på klassisk gitarr. Och nu tänker jag försöka att spela den på fiol. Det här är en låt efter en spelman som hette Per Per Danielsson. Och jag har lärt mig den av en spelman som hette, eller som heter, Kjell-Erik Eriksson. Han startade ett eh, band, ett folkrockband med taggtrådsgitarr, trummor, bas och blås. En eh, sopransax och en trumpet. Men jag lärde mig den här låten innan han startade bandet. Och han spelade jämt låtar, jämt, låtar från Jämtland. Den här går i E-moll, startar i E-moll, går över i G-dur. Vi ska se om det går att göra rättvisa åt den på fjol Eh, ska vi ta det först då? Jämtlandslåtar är ofta mycket trioler. Och triol är ju tre toner på samma tid som två. Och då kan man stråka dem olika. Man kan ta alla tre Eller inga bilder. binda de två första. Ja, men hur gjorde jag nu då? Eh, eller de två sista. Det kanske är det som är mest jämnt trim. I den här låten så försöker jag att undvika vinning och strängväxling samtidigt. Och då blir det lite olika lösningar hela tiden. Men okej, okay, E-moll övergår i G-dur. någonting åt det hållet. Okej, okay, vi ska försöka sakta och behålla samma stråkföring. Även om jag kanske inte var konsekvent nu. Men... have a fun. I thought I know it beats Eh, lite halvfort eller lite halvsakt stråkföringar. Vi tar den i tempo och sen får det vara bra. någonting i den stilen. Hej. Ja, jag vet inte vad jag ska säga den här gången. God jul eller god fortsättning kan man säga. Det är ju den tiden på året. Nu får det vara bra.